Pues, espectacular. de ver quién tiene foto el Tungurahua, loco. Que de, de, de, de. Hay que buscar. Supuestamente el Germán se ha subido. Hace años. Justo así, los de los siglos no dónde estoy, Google Maps.